мысалы мен сол мына қаңтар оқиғасы мені қамаған кезде құрметті судья қамаған кезде мына екі ай мені азаптап тастады мына қаңтаршылардың бәрі біледі тектен тек екі ай мені пресс хатқа кіргізді не үшін кіргізді мен түсінбедім көтеріп үш рет мен жерге бетон қорған мына қолдарым қабырғаларым бәрін сындырды құлағым керең қылды мен ол милициялардың бәрін мен айтқанмын фотоларын да көрсеткенмін ешқандай іс әрекет ешқандай болмады енді қазір мына соңғы сөзінде мен мына айтайын дегенім құрметті судья мен кешірдім бәрін бәрін кешірдім бұларды қазір мына ая, әйелім аяғы ауыр егіз үйде кішкентай балдарым бар үйде жаңадан салынған үй Сізде мен мына өтінетінім сұрайтыным мен екі жүз жетпіс екі статьяға мен келіспеймін а мына алаңға шыққанын мен мойындаймын құрметті судья мойындаймын маған осындай іс әрекет жасалды да қазір ешқандай жұмысқа да жарамаймын енді енді міне өз өзіме келе жатырмын да мен сізден бір өтінетінім мына ақ қарасын турасын шешіп құрметті судья біздерді жазаламауды сұраймын Я Канганов Береке 1995 года рождения. Э, Я хочу сказать то, что я не участвовал в массовых беспорядках. Я не преступник, я не крушил, не ломал, не поджигал, не вступал в бой с силовыми структурами. Все, что я делал, это просто кричал патриотические слова, гимн пел. Ну, Признаю то, то, что я там был, но не с теми, кто... Я уже после прошел них. Ну и там маты говорил, выкри, выкрики, вот это тоже я признаю, за это как бы тоже э, сожалею. Но я не преступник, я ничего не делал в том, что меня обвиняют. Э, я добросовестный гражданин, ранее несудимый. У меня на иждивении мать, инвалид первой группы, я за ней ухаживаю, и брат. Э, и вы- у меня есть планы в жизни, у меня есть много целей в жизни. Э, Я хочу быть полезным обществу. И э, в этом году я планирую жениться. И прошу вас, э, уважаемый суд, э, вынести справедливое решение. марқұм балапанымды осы сотқа жеткізген тергеушілердің заңсыздықтарын өздеріңіз өткен соттарда көрдіңіздер мен балапанымды кеудемде жаным болса соңғы демін қалғанша ақтап алуға тырысамын сізден күтетін мен жақсы нәтиже шығарса деп отырмын айтарым осы мен еш уақытта қайтпаймын мен мен ә, бисаев ғалымбек найманғазиевич э, жетпіс алтыншы жылы дүниеге келген ә, қазіргі таңда кәмелетке толмаған жеті бала шағам бар келіншегімнің операция жасап халі мүшкіл өтін алдырып сондай сахармен ауырады өзі тіркелген ә, <coughs> және де өзімнің де денсаулығыма осы қаңтар оқиғасымен ә, қатты зақым келді ә, <coughs> азапталдым оны да жанайғаймен айғайлап жан жаққа неттім ешкім мән бермеді және де өзімнің айтарым мен ешқандай тағылған айыпты мойындамаймын мен бейбіт митингке келгенім рас жай ғана өзімді түсіргенім бар тарих үшін деп оны өзімнің телефонынан э, өшіріп тастағам оны қайтадан восстановить етіп ә, мені тек қана азаптаумен азаптаумен ғана болды және де ештеңе дәлелдеп ә, шықпады осы күнге дейін міне бір жарым жыл болды соны соттың салдарымен әлі келе жатырмыз ә, ешқандай да жақсы нәтиже көріп тұрғамыз жоқ тек қана құрдымға кетіп бара жатырмыз бәріміз бәріміз құрдымға сіз де қоса бізбен кетіп бара жатсыз құрдымға өзіңіздің шешіміңіз әділ болады деп ойлаймын ә, бірақ та ә, қаншама халық бар қаншама осы жерде азапталған міне көзіңіздің алдында отыр балалар бар бәрі көрді бәрі куә сол кезде санкция беріп қамап азаптауға сондай рұқсат берген кезде осы сіз сияқты сот сол қазірде соттап отырған сол сот бізді ше соған ешқандай бір әділдік жаңа қазақстанның бір иісі шықса екен деп үміттенеміз бәріміз халық болып ә, өзім кінәмді кінә кінәлімін деп санамай мен толыққанды ақтауыңызды сұраймын және де осы жерде кінәлі емес азаматтарды өзіңіз де көріп отырсыз оны да оларды да толыққанды ақтап шығарсын деп сұраймын ә, қамауда отырған мына бір жарым жыл болды ә, балалардың әке бар туған туысы бар бәрі абыройдан айырып осыншама халықты осыншама қинайтындай не істеді сонда ә, жаңа қантар оқиғасында елдің бәрін дүрліктіріп елдің бәріне араңдатумен айналысқандардың бәрі қазір қызметтерінде отыр солардың өзі бізді соттап отыр мысалы қарап отырсаңыз ә, осы сіз сияқты судья санкция беріп екі айға қамаған бәрімізді осы бостандық ауданының енді ә, және де осы мына зардап шекті зардап шекті деп сіздер жәбірленуші шығып танып отқан қару жарақ дүкендерінің бәріне ә, айыппұлдарын төлеп ә, э, бәрлерінің комиссиясын жаңа несін төлеп расход шығындарын бәрін төлеп беріп жатсыздар ал енді мында азапталып нағыз нағыз азап көрген адамдарға нағыз ә, адамдарға ешқандай мән бермей жатсыздар соның бәрі әділ болса деп ойлаймын кәмелетке толмаған жеті бала шағамның тағдыры бәрі осы қыл үстінде тұр ә, сол кезде азаптаған полиция қызметкерлері сол кезде азаптаған ә, жамбыл ауданының қызметкерлерінің бәрі әлі күнгі сол жұмысын істеп жүр ә, менің ауылымда ұзынағаш ауылында қаракәстек ауылында сол мені азаптаған адам қазіргі таңда участковый болып жүр ол маған қауіп төніп тұр менің ә, тағы бір азаптаған азамат сол жерде мектепте Э, инспектор болып жұмыс істеп жүр ол менің бала шағама қауіп төніп тұр соның бәрін ескерсе деп ойлаймын ә, құрметті сот және де ақтап шығаруыңызды сұраймын мына жерде ә, тағы айтып өтетін адам мына жиырма бес қатысушылардың ішінен ешкімді танымаймын ә, ешқайсысымен бұрын не болмаған қазір осы сот несімен ғана танысып жатырмыз а негізі осы бәрімізді құрастырып подельник қылып сөйтіп отырсыздар ол уақытпен де сәйкес келмей жатыр ол жерде болған адам да бар болмаған адамда бар әуезов ауданының 80 полиция қызметкерін осы 25 адам барып ұрып соғып жау жан сауғалап қаштырып жіберген деген өтірік оны сіз де түсініп тұрсыз және де ә, кремнің жеті камазын өртеп жүргенімізде біз ондай істеген жоқпыз мен оған келіспеймін ә, резиденцияны өртеп жүргенге де келіспеймін құрметті сот соның бәріне акиматқа да 24 миллиард шығынды мен ешқандай да келісе алмаймын ондаймен ақтап шығуыңызды сұраймын құрметті сот бүгін он тоғызыншы мамыр сағат онда болады неге созғылай бересіңдер бостандық бостандық бостандық бостандық бостандық